Ich bin Idel Otieno Okoth. Ich komme aus Kenia. Ich bin seit 18 Jahren in Deutschland. Arbeiten tue ich bei Plan International Deutschland. Ich arbeite im Kinderschutzprogramm im Bereich ähm, weibliche Genitalverstümmelung. Ich bin der Referentin, die zuständig ist für diesen Bereich. Und ich habe zwei Kinder. Ähm, eine siebenjährige Tochter und ein vierjähriger Sohn. Ich bin verheiratet. Ehrenamtlich bin ich engagiert bei Baobab. Es gibt hier einfach die Freude, mit den Kindern zu sein, aber es gibt manchmal eine gewisse Leere, wo man denkt, oh, äh, ich würde so gerne was machen. Und ich habe angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren und ähm, habe damit äh, sehr viel Freude bekommen, weil ich mich für meine Community engagiere, für Sachen, die mich wirklich äh, beschäftigen, ähm, für äh, Probleme, die uns wirklich betreffen und besonders für Sachen, die ähm, Frauen betreffen und äh, Kinder. betreffen. Und das sind Sachen, die, die mich sehr am Herzen liegen. Also zum Beispiel die Frage mit der äh, weiblichen Genitalverstümmelung oder die Frage mit der äh, äh, Gleichberechtigung der Frauen oder ähm, die, das Problem mit HIV und AIDS, ähm, also und, und, und. Also es ist für mich wie, wie, wie eine Berufung. Also mein Weg ähm, war nicht einfach. Es gab sehr viele Hindernisse. Ohne die deutsche Sprache äh, wird das nichts. Und äh, ich habe mich dann aber sehr schnell damit beschäftigt und auch sehr viel in einer kurzen Zeit gelernt, dass ich ähm, innerhalb von zwei Jahren bereit war zu, zu studieren. Äh, das Studium war trotzdem sehr schwierig. Ich muss sagen, äh, nach meinem ersten Semester hatte ich, ähm, ich hatte fast aufgegeben, einfach aufgrund der Sprache. Ich glaube, das war einer der, der ersten Male, wo ich wirklich erkannt habe, dass wenn ich so fest entschlossen bin, was zu machen, dass ich das so sehr gut machen kann, dass ich mich selber überrasche, weil ich einfach so meine ganze Energie da reingesteckt habe. Die Kombination ähm, Arbeiten in Deutschland und Kinder haben ist einfach schwierig. Und ich appelliere immer, dass es ist kein Grund, zu Hause zu bleiben. <laughs> Also das heißt, <laughs> das heißt äh, ja, Augen zu und durch. Genau. Ich habe viel Ausdauer viel Ausdauer und ich bin sehr geduldig. Ich kann ähm, ein Ziel haben und bin auch bereit, die Strecke zu laufen. Wenn ich mir keine Grenzen stelle, sondern Ziele, dann erreiche ich viel mehr. Aber das heißt nicht, dass du sofort hinkommst. Also du musst diesen Weg machen und dieser ähm, Prozess ist einfach Teil, äh, Teil, Teil der, des, ähm, der Entwicklung und es ist auch Teil der Stärkung und es ist auch Teil der Erfahrung. Ich bin ja eigentlich dort eingestellt, wo ich jetzt arbeite, aus Grund von der Erfahrung, die ich aus meinem Netzwerk habe ich kann die ehrenamtliche Arbeit nicht, nicht genug hochloben. Ich kann nur sagen, ähm, ehrenamtliches Engagement ist, ähm, es kann ja auch dein Lebensunterhalt werden. Ne? Es muss nicht immer, aber es kann sein. Und ich habe das selber erfahren, ich habe das auch selber gesehen. Ich habe kein Buch, wo man liest, also so kannst du dich sozial engagieren. Ähm, einfach machen, offen sein, sprechen, ähm, auch mal bereit sein, äh, ein paar Stunden was zu machen ohne Bezahlung. Ähm, ja, hör nie auf zu lernen. Immer weiter lernen und ähm, sei offen für neue Sachen, sei offen für neue Bereiche verbessere dich. Mein Mann ist mein Vorbild. Er hat mich sehr beeinflusst. Ähm, er ist vom Charakter ein sehr ruhiger Person, aber er ist sehr ähm, zielstrebig. Meine Mutter ist auch eine, Vor eine Vorbild für mich, weil ähm, sie hat mit sehr wenig Bildung, also sie ist keine hochgebildete Frau, aber hat trotzdem mit ihrer Zielstrebigkeit sich so hoch gearbeitet, dass sie zur Bankkauffrau geworden ist. Als Kind habe ich, hatte ich keine Anerkennung. Ich dachte nur, ja, meine Mutter arbeitet bei der Bank. Aber als Erwachsene habe ich gesehen, was das für eine Leistung ist. Und ähm, dafür habe ich eine sehr gute, ähm, also Hochachtung ich habe mich angestrengt, aber ich habe mich erst angestrengt, als ich gemerkt habe, dass ich keinen Ausweg habe. Und da in dem Moment habe ich gemerkt, so wie viel Kraft in mir steckt und wie viel ich erreichen kann.